you too well How you hate the taste of coffee more than myself Every freckle on your body makes you sad. You got blush someone else Yo, Vanessa got the sauce Aparece gente que dice que es gratis soñar Quiero ver sus hermanos que me levantaron cuando estuve mal Siempre en el foto como tú consigo bowling Recuerdo de fluent y shorty, peleando como Rocky me me a gangster, en wey way body sin alma, vaso de reme de lleno Volvemos sin nada, sin Jordan ni ala Quedémonos en casa, en cama y sin pijama Voy to un amor, de ti tu un déjà vu Siendo un diamante apague la luz, que Dios me perdone y me ponga en la cruz Con el pelo liso y la sudadera olor a Chanel hace al 016 y me desmayé por segunda vez ¿Cómo lo hace para tenerme en la nube? Por fin I find my drugs, ya no hace falta que fume Ya no quiero noche fría de invierno, quiero noche caliente de verano Ya no hace falta buscar caramelo, ahora no tenemos para cuidarnos mi ti España, Argentina Si quieres te lleva a Estados Unidos Brindo por esa gente que dice que es gratis soñar Quiero ver su buen hermano que me levantaron cuando todo es mal